اهلا بيكم في حلقه جديده ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس اكيد طبعا معاك موبايل ده لو ما كانش معاك اتنين وكمان معاهم تاب يا ترى عارف ازاي تحمي الاجهزه ديت وتحمي خصوصيتك وتحمي معلوماتك من السرقه لو عايز تعرف التفاصيل ازاي تحمي خصوصيتك خليك معايا لحد اخر الحلقه سواء كان الموبايل بتستخدمه استخدام شخصي او بتستخدمه في البيزنس تقدر تحميه لان اهمالك في الأجهزة دي بتعرض شغلك كله للخطر هديكوا شوية معلومات كده على السريع انت تعرف ان عدد أجهزة الموبايل أكبر من عدد الناس على كوكب الأرض كمان عدد مبيعات ايفون اكبر من عدد الاطفال اللي بتتولد كل سنه وكمان في احصائيه بتقول ان الموبايل اهم للناس من فرشه السنان ده حتى يا راجل عملوا لهم ابلكيشن لفرشه السنان على الموبايل ده غير كمان الناس اللي معاها موبايل وبتستخدمه اكبر من عدد مشاهدات التلفزيون المشكله ان الموبايل بقى حياتك وعاداتك الاجتماعيه بقت technology في احصائيه بتقول واحد من ضمن خمسه بيتعرفوا على بعض عن طريق ال technology ال mobile technology والاعجب كمان لما الموبايل بقى يتدخل في حياتنا بقى في واحد من ضمن خمسه في حالات الطلاق من الاخر كده الموبايل بقى كل حياتنا طب هقول لك مثال لو جالك ايميل عشان ترد عليه وتروح للكمبيوتر اقل حاجه 90 دقيقه عشان ترد على الايميل طب لو جالك رساله على الموبايل هتاخد بالظبط 90 ثانيه عشان ترد على الرساله شوف انت بقى فرق السرعات عامل ازاي من الاخر البشريه جالها هوس بالموبايل انا بتكلم بجد الموبايل بقى ادمان فعلا ادمان بس للاسف في ناس كتير قوي ما تعرفش ازاي تحمي حياتها اللي موجوده على الموبايل علشان الموبايل جزء من حياتك بقى سهل جدا يتم اختراق جزء من حياتك كل ميزه جديده بتنزل ال mobile technology وانت مش عارف تستخدمها كويس دي ثغره للتجسس عليك والاختراق والتجسس عليك من اسهل ما يمكن من اكتر الحاجات اللي الناس مش مهتمه بيها او ما بتاخدش بالها منها هي الشبكات العامه ودي طبعا موجوده في الاماكن العامه والكافيهات والمواصلات كمان في حاله اتصالك بالواي فاي المجاني المتاح العام سهل جدا يتم اختراقه في برنامج صغير اسمه فري شير البرنامج ده متبرمج مخصوص عشان يخترق خصوصياتك في الواي فاي المفتوح طبعا ممكن اي حد ينزل البرنامج دوت ويتجسس عليه واول ما بتتصل معاه في الشبكه وبتفتح الفيسبوك او اي موقع تاني البرنامج بسهوله جدا من غير ما تحس يقدر ياخد كل بياناتك في مشكله تاني في الشبكات العامه ممكن يكون اللي عامل الشبكه دي سيء النيه ويتجسس وياخد كل معلوماتك وباسورداتك من غير ما تحس طبعا عن طريق برنامج اسمه Network Engineer ده غير اللي ممكن يكون في حد قاعد جنبك على الكافيه ومنزل برنامج صغير قد كده اسمه DroidSheep ويقدر يتجسس عليك ويسحب كل معلوماتك من غير ما تحس طب اعمل ايه عشان احمي نفسي من الشبكات العامه في حلول كتير جدا في الاول لازم تتعامل مع اي شبكه عامه بحذر شديد تاني حاجه عشان تستخدم الشبكات العامه لازم تستخدم برامج للتشفير تاكد ان المواقع او الخدمات اللي انت بتستخدمها تستخدم لغه التشفير HTTPS علشان طبعا تشفر كل معلوماتك طبعا علشان تشفر كل معلوماتك اللي بتتنقل بينك وبين الموقع ومش بس كده لو الموقع بتستخدم فيه الكريدت كارد نصيحه ما تستخدمش الشبكات العامه واستخدم شبكه الموبايل في خطوه مهمه جدا لو هتستخدم الشبكات العامه في برنامج مهم جدا هتنزله اسمه HTTPS Everywhere والبرنامج ده طبعا مجاني طبعا عن طريق البرنامج ده تقدر تشفر كل معلوماتك نصيحه لازم تركب برامج لحمايه الفيروسات زي البرامج اللي انت بتركبها على الموبايل ومن اشهر البرامج دي برنامج اسمه Avast ودي ميزه ممكن تستخدمها لو موبايلك اتسرق او ضاع منك بتقدر من خلال الميزه ديت تقدر تمسح كل بياناتك من على بعد وممكن كمان تفتح الموقع Avast وتقدر تشوف اخر مكان الموبايل اتسرق منك فيه ومكانه فين وممكن كمان تربط الموبايل بتاعك برقم تاني غير اللي موجود جواه ومجرد ما الصارف بيغير الشريحه بيتم ارسال جميع معلومات الشريحه للرقم التالي ومكانه وفي برنامج اسمه سبريس والبرنامج ده جميل جدا وبيبقى مخفي على الموبايل حتى لو صارت كتب اي password غلط البرنامج تلقائيا هيلقط له صوره وهيبعتها لك على حسابك الخاص في الموقع بال GPS مكانه فين وصورته طبعا انا مش هشرح كل البرامج في حلقه واحده ده في برامج كتير جدا للحمايه وطبعا علشان الموبايل بقى جزء من حياتك وانت بتستخدمه استخدام يومي لازم طبعا ازاي تتعلم تحمي بياناتك ولو مش عارف اسالني تحت في كومنتات لو استفدت من الحلقه ما تنساش تعمل like وتنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واكتب لي في الكومنتات تحت ايه اللي انت مستفاد